Terve molla! Kuulin, että Lappeenrannasta lapset puhastelette pädien, kameroiden ja tablettien kanssa jo päiväkodissa ja eskarissa. Mä haluaisin kysyä sulta siitä. Onko se ok? Terve vaan. Kyllä se sopii. Auttaako nämä kaikki digitaaliset välineet sitten ihan pienten lasten oppimisessa? No kyllä ne auttavat todella paljon, kun lapset voivat harjoitella matematiikkaa, esimerkiksi numeroita ja muotoja, ottaa kuvia niistä sekä sitten kirjoittamaan voi harjoitella sillä tai lukemistakin. Mites mulla sitten käy, kun lapset uppoutuu näihin laitteisiin ja pelaa niitä pelejä ja semmosia, niin unohtuuko niiltä sitten kaverit kokonaan? Tuota, että niin kuin ei enää osattaisi olla kaverin kanssa vai? Eh, ei, kun me tehdään aina pareittain tai ryhmissä ja siinähän oppii kyllä odottamaan ihan vuoroaan. Ja sitten kun eskarit ja ekaluokkalaiset tai tokaluokkalaiset tekevät yhdessä, niin isompi voi auttaa pienempää tai jopa välillä toistekin päin. Mennäänpä mulla katsomaan, mitä tarkoitat. Nauritsalassa eskarit, eka- ja tokaluokkalaiset ottavat yhdessä valokuvia pihasuunnistusta varten. Onko niissä laitteissa sitten semmosia juttuja, mitä kannattaisi ottaa huomioon, kun niitä pientä lasten kanssa käytetään? Minäkään en osaa vielä hirveän hyvin lukea, niin niin niissä ohjelmissa olisi hyvä, jos olisi jotkut merkit, että lapsikin ymmärtää, että mitä tässä tehdään. Lappeen päiväkodissa pelataan tällaista kivaa merkkipeliä. Tästä minäkin tykkään kovasti. Pitää olla sama muoto tuolla ylhäällä ja se keskellä. Mitenkäs näitä välineitä voi käyttää sitten esiopetuksessa erityisen hyvin? No, mm, voidaan vaikka harjoitella vaikka kuuntelun taitoa, kuunnellaan satua ja sitten kerrontaa, kerrotaan niitä satuja omin sanoin niin kuin siellä kesämaissa tonttuhäntien kanssa. Kuunnellaan tämä tarina, koko tarina, ja sen jälkeen työ saatte, kun katsotaan niitä kuvia, niin kertoo niistä kuvista, että mitä siinä tapahtuu siinä tarinassa yeah. vuorotellen. Siellä jokaisella oman kokoisensa vuoden, kun sopivaan sänkyyn lepää kävi siellä metsän parhaat unet näki. Katsotaan se sama tarina ilman ääntä ja työ saatte toimia nyt tarinan kertojina vuorotellen. Ne kertovat sen saman sadun ihan itse. Minkälaisia sänkyjä siellä on? Isompi, keskikuku, pian ja ajat. Tässä se syö pientä ja se on isompi juo. Minkälaisia ne puurot, oliko se maisteli niitä? Valkotta ja keltaista. Minäpä katsomaan, kun Lappeen päiväkotiryhmä kauhutalolaiset ottavat valokuvia erilaisista kivoista leluista. Miksi näiden ihan pienten lasten kannattaa itse luoda mediaa? No kun me lapset saamme yhdessä tehdä ihan itse miettiä, mitä me halutaan sanoa, niin se kyllä tekee aika innostavan olon itsellekin. Ja sitten kun yhdessä tekee koko ryhmän kanssa, niin siitäkin tulee tosi hyvä olo. Ja sitten kun vaikka meidän tekemiä elokuvia tai kirjoja voi katsoa sitten vaikka sieltä internetistä, niin mummo näkee sen minunkin mummo siellä Oulussa näkee ja sitten voidaan katsoa yhdessä kotona. Siinä tulee se lapsen oma ääni kuuluville. Kiitos Malla näistä tiedoista. Hei hei! Hauskaa päivää ja hyvää syksyä!